これは誰にでも起こるとてもありふれた私たちだけの物語合格通知届いた行ってきますよしやるぞ急にバンドって言われてもなんかしっくりこないそうだストリートライブをやろうデルミンはいつでも OK です こんな時々初めてだったあんたも歌うこれは事件だなるほど美味しいやつですほんと変なやつなんかいいことありそう 2020年1月より放送スタート